Ten los anillos. Salva al resto. Inquisidor, puedes verlo. El momento de la salvación va a llegar. No dudará. Tu casta jamás creyó en la promesa de los anillos. Mm, Faros para los desorientados. Obtendré mi venganza sobre un profeta, no sobre una placa. Mis pies marcan el camino. Me convertiré en un dios. Serás alimento, nada más. verdad. La voz del Covenant. Y Pedro, debe ser silenciado. El portal fue abierto, las lápidas se apartaron. Los cadáveres cambian y ofrecen espacio un destino que deben acatar. Cambiaremos a un villano